لێرە ئەنگڵێکی ئەدەمێ سەیری کە. کاتێک کە ئەنگڵی ئەدەیتێ سەیرەکەی هیچ لەگەڵ ئەم شتە ئیش ناکات چیەکەیت دێ کیوبەکە ئەهێنیتە ژێر کیو سەیر ڕێک شکلەکەت گۆڕا. ئێ مەسەلەن ئەمەوێ تۆزێک گۆڕانکاری تیا بکەم مەسەلەن تۆزێ باوایەکەی وای لێکەم مەسەلەن سیگمنتی زیاد بکەم بەم شێوەیە سیگمنت ئێکسی زیاد بکە بزانە چەندی سیگمنتی بۆ زیادەکەی کاتێک کەسەی بکەین ئاوا بەم شێوەیەیە دێم نوربسیەیەمێ ئەڵێم نوربیس ئەفۆ های بەر نوربسیەیەمێ ئەجا هەردوو هێناکە هێنمە ژێر های بەر نوربس ڕێک وەکو ئەبینی سیگمنتی زیاد بوو کۆستا ڕێکەی بینن با سێری بکەین ها گەر سەیری بکەی تۆزێک نەرمیەکی تیایە بەم شێوەیە دەتانی لە سەب سەب دیڤیژن ئیدیتۆر چەنێ زیادی بکەی ئەوەندە سیگمنتەکەیت بۆ زیادەکات یعنی تۆزێ نەرمتری ئەکاتەوە یعنی هینی بۆ تیژی ناهێڵێ لە ناوی مثلا باشەشی بەمێ سەیرەکەی چیژەکەی وەکو جاران نەماوە ئیتر ئێستا چەنێک زیادی بکەی چەنێک سیگمەنتی بۆ زیاد بکەی سەیرەکەی ئەم خەتە هەر ناهێڵێ بە تەواوەتی ناهێڵێ کاتە ئاوای لێدێ ئاوای لێدێ. گۆڕانکاری تیا بکەم ئەف ببورن با سکێڵ بەکاربێنم باشترە سەەن گۆڕانکاریم تیا کرد بەم شێوەیە ئەڕۆمە سەر کیو با ڕەنگەکەی بگۆڕم بەم شێوەیە پیشانت دەیان دێمە سەر هایبەرنۆربس ڕەنگەکەی بگۆڕمەوە دوبارە چوە سەر خاسیە یەکەمی ئەم ڕەنگەی با بکەمە ئەمە من پێ جوانە دێمە مەوێت تعدیلاتی تیا بکەم ئەمێ مەسەلەن ئەمە تۆزە بادەر بچێتەوە یان تر خۆ دیزانێکی تاکەیت شتێکت بۆ کەم یانی من مەبەستم هی نییە ینی بۆ جوانکاری و شتیوا بەس تەنها بۆ فێرکردنە ئەمە هەڵەبژێری بڕۆ سەر ئەمە مەیک ئیدیتەیبڵ ڕێک شتەکە ئەگۆڕێک سەر ئاوای لێ دێت سەیریکەن ئاوای لێ دێت ئەمە هەڵەبژێرم بەم شێوەیە لەگەڵ ئەمە سلکتیەکەی هەر شوێنێکت بوێ فایبەر نۆربس ببورن دەچیتە سەر ئەمە ئەمە گۆڕانکاری تیاکات بەرە سەر ئەمە لێرە ئەمە هەڵابژێری لەگەڵ ئەمەش ئەبێ ئەم ئاڵنجەری بۆ نایکات باسەر لە نوێ نازم بۆچی نایکات ببورن کەم جار کیپێک دروستەکەم بە دەسپلەیەکەی گۆڕم نازەمەوەی من ڕەش دەرەچێت ئەگەر ئەوەی بزانێت بۆچی رەش دەرەچێت ئەوانە تخوا با پێم بڵێ بۆی من ئەم کێشەیە حەل بکەم لە لای خۆمەوە نازم بۆچی هەرچی هەنێکم هەیە مجسمم هەیە بە رەش پیشانی ئەیا تا ئیلا رەندەر بە رەندەر ئەزانم رەنگەکەی چۆنە و ئەوانە دەڕۆمە سەر ئۆن ئەمە با ئام رەنگە بێت هایبەر نۆربیتیە ئێمێ ئەمە لەکەم ئەمە ڕەنگەکەی گۆڕا ئەچمە سەر مەسا ڕەنگی هایبەر نۆرسەکە بە ڕەنگێکی کە بێت مەسەر ئەم ڕەنگە بێت کێشە نابێت ئەمە سەر هایبەر نۆر بیست ڕۆمە سەر ئەمە ڕێک گۆڕا دێمە سەر ئەمە ئەمە گۆڕا یەکەم ستێر یەکەم هایبەر ڕوونۆر بیست ئەڕۆی ئینجا سەیری ئەمە ئەکەیت ئینجا ئەوا بزانە یەکەم جار بۆچی غەڵەتمان کرد چونکە ئێمە یەکسەر سەلێکتی ئەمەمان کرد سەلێکتی کیوبەکەمان کرد نابێت دەبێت سەلێکتی هایبەر نۆربسەکە بکەیت ئینجا بەخۆ گۆڕانکاری تیا ئەکەیت سەیر ئێستا گۆڕانکاری ئەتوانی تیا بکەیت سەیر لێرا بە هەر شوێنێک بێت کە تۆ بەتەمای هەڵی بژێری و بەتەمای بیکەی بە شتێک خۆت هەڵێبژێری من مەسەلەن لیڤ سلکشن بەکاربێنە هەر بە پێی مەسەح سیرکە ئاوا بە ماوسەکە و چ شوێنێک دەوێ گۆڕانکاری تیا بکەی ئاوا بزانە ئەگەر بمەوێ ئەگەر بمەوێ ئەمە ئێستا تەواوم کرد ئەگەر بمەوێ ئەمە مثلا ڕاکێشم بەرەو ببورن لێرە ئۆفسێتمان هەیە لێرە ئەنگڵمان هەیە ئەمە بەپێی چ ئانگڵێک بەتەمای ئێکسترودی بەیتێ ئەمەش ئۆفسێت یانی چەندێک چەند سانتیم بێت ئێکسترودەکەی بزای ئەمە لێرە پێنج سانتیمی یاوەتێ مەسەلەن من بیکەمە دە سانتیم ئەڵێم دە سانتیم ئەمەش سەب دیڤیژن یانی مەبەستی وەکو وەکو سیگمنت وایە ئەمەش ئەجا دێم ئەپلایەکەم سەیریکە ڕێک شێوەکە گۆڕا. ئەگەر بێم ڕەندەری بەمێ با پیشانتان بەم ئاوا دەرەچێت ڕێک شێوەکەی گۆڕا. مەسەلەن ئەمەوێ چەند دانەیەک هاوا بە پێنج عفو بە دە هینی بە دە سانتیمی ئێکسترودی بەمێ عفو ببورن. با بێم سەلەکتی بکەم مەسەلەن هەر هەمان شوێن بێت هەمان شت هەر بە ماوس هەڵێبژێری ئەڵێم ئەکستروت دوای ئەڵێم ئەپلای ئەپلای ئەپلای ئەپلایم کرد ئەنجاڵێم نیو ترانسفێر بزانە بەم شێوەیە ئەگەر تۆ شوێنێکە سلێکت کرد یان یەک دانا ئێستامان بەس ئەمەم سلێکت کرد تەنا بەس ئەمە بۆم ئەکسترو دەکات بەڵام ئەگەر ئەمە هیچ شتێکم سلێک نەکردووە بزانە ئێستا وەکو ئەمە ئاوا دەرچوو مەسەلەن با گەر بمەوێ مەسەلەن ئێکسترودی بەمێ یەک جار تر ئەڵێم نیو ترانسفێرم مەسەلەن من ماوەیەک تر دانەیەک تر مەسەلەن دانەیەک تر شتێکی ئاوات بۆ دەرەچێ با ببینین یان ئاوا شتێکی شتێکی وا دەرچوو ئەوە ئێستا زانیمان مەسەلا من ئەمە بەرەو دەرەوە ئەکسرودی بەرەو دەرەوە ئەتۆ ئەتەوێ مەسەلەن بەرەو ناوەوە ئەکسرودی بیتێ دەی ئەمالیک سلکشن مثلەن ئەم هینا هەر تەنها بە مەسەح توانی بژێری ئەکسترود ئێمێ وەکووتمان دێمە سەر ئۆپشن لێرا ئۆفسێتەکەی دە سانتیم بە موجەبە ئەگەر بڵێم دە سانتیم بە سالب ڕێک ئەڕواتە ژوورەوە ینی بۆ ناوەوە ئەچێت ئەفۆ بگورن سەیریکە ئاوا ئەگەر بیبینن بەم شێوەیە لێرێ سێر دە سانتیم چۆتە ناوە سەیریکە نوێ ترانسفێرم نوێ ترانسفێرم نوێ ترانسفێرم دە سانتیم چۆتە زۆر جوان دەرەچوو ئەمان چونکە منتەزەم نییە ئەمای هەیە ئەوەندە باش دەرناکەوێت بەس تۆ سەیریکە ئاوا بەم شێوەیە دەرەچێت تۆزێک حافەی تیایە سەیری ئەم فەرقی ئەمە و فەرقی ئەوەش ئەمە پێڵێن بیڤڵ مەسەلا من ئەمەوێ ئەمە تۆزێک بادەر بچێتە دەرەوە دێنم ئەفۆ ئەڵێم ئەکستریتی ئێمێ یەکەم جار سلێکتەکەم ئێکسترود با بڵێم نیو ترانسفێر نیو ترانسفێرم ئەمە بەم شێوەیە شتێکی ئاوامان بۆ دەرچوو گەر ببینی مەسەلا مەوێت گۆڕانکاری تیا بکەم سامە تۆزە با قەوس بێ با ئاوا بێت دێم ئەوانای فێڵێن با ئاوا بێت تۆزێک ئینجا دوای روتەیتەکە ئێکسترودیەیەمێ ئەڵێم ئەپلای چەنێکی سەیر سفر پۆین سێ ئێر حەوتە سەرە خۆت زانە چەنێک دەوێ مەسەلەن دەم ئەوێ ئاوا دێت بەڵام نیو ترانس فێم نیو ترانس فێم حەزەکەم تۆزێک کامە لارتری کەم هەر بە هەمان شێوە دووبارە ئێکستروت ئەپلای سێر ئەمە تۆزە بالارتر بێت بەم شێوەیە شتێکمان دروست کرد سەیرکەن مەسەلەن ئەمە دەتوان ئەمەوێ بڤڵی بەمێ Subdivision، ئەمە باسی ئەمەی ئەکات تا چەندێک Subdivision یان تەقسیماتی تیا بێت مەسەلەن شەش تەقسیم ئینتەری بکەم ترانسفێرم سیر بەو شێوەیە شتێکمان دروست کرد سیریکەن با دووبارە بەڵی بەمێ دەڵێم ئەپلای بەم شێوەیە ترانسفێرم مەسەلەن ئەموێ بڤڵ بچێتە سەر هەموو بەشەکان ئەڵێم ئەڵێم نیو ترانسفێرم سەر بڤڵ چوە هەموو بەشەکان ئەمە زۆری کرد زانە ئەتوانم با تۆزێک لە هێنەکەی بگۆڕم مەسایمە بیکەمە دوو ئەمە ئینەر ئۆفسێتەکەی کەمە سێ چکە مرەبعاتەکانی ناوەوەی بچووکترە ئەمەش با ببێتە هەر سێ دەڵێم ئەپڵای ئەفۆ ئەمە نیو ترانسفێرم بەم شێوەیە سەیرەکەن شتێکی ئاوامان دروست کرد ئەمە شتێکی منتەزەمم دروست نەکردووە کو بڵێ هینێک بێت بەس تەنها بۆ ئەوەی لە دوو جدی چۆن دێم مەسەلەن با ئارکێک دروست بکەم ئەمە ئارکێکم دروست کرد دوای ئەوە مەسەلەن ئەڵێم ئەمە هەردووکی تودی بەکارهێنیم مەسەلەن دوای ئارکەکە بە تەمای تەبعەن ڕجویزی گەورە زۆر ناشرین دەرەچێت سێرکەڵ ئەمە ڕجیوزە چەندێ بچوک بێت باشترە بۆ ئەوەی ئیشەکەمان دەرکەوێت ئەمە ئاوام لێ کرد ئێستە دەچم سویپ نوربس بەکارەهێنم ئەم دوانە ئەهێنمە ژێر سویپ نوربس سەیری کە شتەکە گۆڕی تەسمیمی گۆڕی. گەر سەیری کەین لە هەموو لایەکەوە کردە وەکو ئوهینێک لاینێک ئەمە بەم شێوەیە دەتوانین مەسەرەن کەڵک کەلارەکەی بگۆڕی وەکو وەکو هەموو وینەکان ئەمە دەبێ ئەمە سویت نۆرڤیس کەلارەکەیە گۆڕم سەن کردمانە سپی سەیریکەن بەم شێوەیە ئێ ئێستا شتێکی کەشمان هەیە مثلەن با شتێک تر بەکاربێنین ببورن ئەگەر ئارکەکەت یەکەم جار من پرفایلەکەم خستم جا دوایەوە ئارکەکەم خست بەو شێوەیە دروست بوو بەڵام من شتێکی کەمەوێ بەم شێوەیە وەکو بڵێن وەکو جسرێک وەکو تۆقێک دەتانی ئەمە لێرە دەتانی بیگۆڕی ئەچمە